Myself, I'm from USA. सर आपने तो झूठ बोल दिया নমস্কাৰ welcome back to my YouTube channel ৰচুকা ব্লগ ত' আগৰ ভিডিঅ'বোৰ মই দিম বুলি কৈছিলোঁ নহয় আজি মই দিবলৈ ওলাইছোঁ ত' ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকক স্কিপ নকৰিব দেই তো গাইজ আমি এনেকৈ পাই গ'লোঁ সি মানে কি কয় আমাৰ যিটো N C C Jorhat N C C academy আছিলে তাৰ পৰা মানে সন্মুখত মানে চোতালত পাইছোঁ সি তো চোতালৰ পৰা কেনেধৰণে আমি বিদায় দিলে ছাৰহঁতে বা কেনেকৈ কৰিলে চ' ভিডিঅ'টো চব চাব পাৰিব ফটো সকলো উঠিব মন যায় তো সকলোৱে ফটো উঠি আছে দেখিছে অকল আছে ডুডুমা কলেজৰ বেষ্ট কমাণ্ডাৰ অমিত আগৰৱাল তাৰপিছত বিবেক আছে এইফালে নীলাম্বৰ মৰাণ আছে গহিন্দৰ আহি কেইটা যিকেইটা ফটো মাৰি আছিলে তাৰপিছত এইকেইটা হৈছে আৰু প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ আছে আজি ৰাতি যিটো মানে ফাইনেল কালচাৰ হ'ব তো তাত আমি ফাইনেল অংক মানে ফাইনেলটো দিবলৈ ওলাইছোঁ তো কি হৈ চাওঁ ইয়াত আমাৰ অঞ্জন গায়কে মানে অঞ্জন এইজন লেফ্ট চাইডে যিজনৰ হোৱাইট কালাৰ টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি আছে তো সি এই মাজৰজন হৈছে তালিয়া একদম সি বৰ তাল পায় তাৰপিছত সোঁ চাইডে থকাজন হৈছে একদম মেইন ঢুলীয়া আমাৰ মজা ঢুলীয়া দি দি দি দি দিছি দি দি দিছি তো আমাৰ প্ৰৱেশটো মানে যি ধৰণে আমি প্ৰদৰ্শন কৰিম তো তাইক অলপ ট্ৰাই কৰিছোঁ এনেকুৱা দুপৰীয়া সময়কৰণতে তো দুপৰীয়া সময়কৰণত অলপ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে চিনিয়ৰৰ পৰা আদেশ ল'লোঁ তো চিনিয়ৰে আদেশ তাতে মানে হুকুম দিলে যে কৰা বুলি তো আমি সকলোৱে কৰিব ওলাইছোঁ তো আমি এই যিকেইজনী ছোৱালী আমাৰ দেখি আছে এইকেইজনী আমাৰ ছোৱালী আমাৰ ন আমাৰ কলেজৰ নহয় ডুমডুমা কলেজৰ এইকেইজনী হৈছে বেলেগ বেলেগ কলেজৰ পোন্ধৰখন কলেজৰ পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে তো পোন্ধৰখন কলেজৰ বিভিন্ন কলেজৰ পৰা মানে অংশগ্ৰহণ কৰি আমাৰ লগতে মানে সোমাই লৈছে তো ভালকৈ মানে ভাল এটা মানে আমাৰ ঢুলীয়া তালিয়া বা চব আছে সেইকাৰণে মানে আৰু যোৰহাটত এন চি চি কেম্প কৰোঁতে মানে ডিল হৈছিলে তো ডিল কম্পিটিশ্যনৰ হোৱাত আমি ডুমডুমা কলেজে তেৰজন কেডেট লগ লাগি এটা হেৰি কি কৈছে কি পাৰিছোঁ ড্ৰিল ড্ৰিল কৰোঁতে কি কয় ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ তো সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ছিনিয়ৰৰ পৰা আদি কৰি ছিনিয়ৰ আমাৰ কলেজৰ ছিনিয়ৰ তো ছিনিয়ৰ চাহ বাই সকলোবোৰ মানে এন চি চি কেম্পত থকা সকলোবোৰ মানে জইন ফেমিলিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তো এফালে আছে আমাৰ ৰাহুল বৈদ্য আমাৰ কছাৰী সম্পূৰ্ণ নামটো কৈ দিয়াচোন তোমাৰ নমস্কাৰ য'ত মানে প্ৰাইজটো লোৱা হ'ল ডুমডুমা কলেজে ত' ডুমডুমা কলেজত তাতে এইটো অডিটৰিয়াম ত' অডিটৰিয়ামৰ পৰা লোৱা হৈছিলে তাতে মানে চব প্ৰাইজ ৰাইজ তই অডিটৰিয়াম সেইটো কৈছোঁ ক'ত এখন যোৰহাট এই পইচাটো এনেই হেলা হৈ আছে ত' এইবিলাকে এতিয়া লাহেকৈ আহি মেলি মেলি মেলি মেলি একদম আহি আছোঁ আমাৰ যোৰহাটত যিটো এন চি চি কেম্প হৈছিলে ত' ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাওক আপোনালোকে যোৰহাট ৰাঞ্চি আছে কেম্পটো পৰিৱেশ ইমান ভাল চাওক আমি এইখন এইখন প্লেগ্ৰাউণ্ডতে এখন মানে এখন চাৰ্ভিছ কৰে এখনতে আমি গেম মানে গেম কি আৰু ডিল হৈছিলে ড্ৰিল প্ৰেক্টিছ হৈছিলে বহুত কিবা কিবি আমি যিটো যোৰহাট কেম্পত আমি এন চি চি কেম্পৰ কাৰণে যিটো এন চি চি কেম্পৰ কাৰণে দেৱজ্যোতি আছে কচাৰা মাঠি আছে কছাৰী আছে সোণোৱাল এইখন কিয় আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰী হাজৰিকা ছাৰ আৰু কাহ আছে वो well myself I from USA sir आपने तो झूठ बोल दिया सर सर एक एक फोटो अब फोटो होगा फोटो फोटो तो फोटो मैं बोले कैसे सर आप कहां से हो फ्रॉम 22 एपी पठान एनसीसी हां फ्रॉम 22 एपी पठान एनसीसी हां फ्रॉम 22 एपी पठान एनसीसी जय हिंद जय हिंद myself always Chhetri from ten ब्लड असम एनसीसी डिब्रूगढ़ मिलेंगे फिर Thank you sir Like, subscribe and share. इतना जल्दी लाइक सब्सक्राइब तो नहीं है ना তো দেখিলে আমাৰ প্লেগ্ৰাউণ্ডটো সকলোবোৰ মানে প্লেগ্ৰাউণ্ড প্লেগ্ৰাউণ্ড নহয় আচলতে ইয়াত মানে ডিল প্ৰেক্টিচ কৰা হয় তো ডিল প্ৰেক্টিচ ইমান ভাল মানে গোটেই পকা কৰি দিছে অঁ অঁ এইকেইটা ভিতৰত উঠিম বুলি ভয় গৈছে তো এইকেইটা আহি আছোঁ এ, এটা আমাৰ যিটো এন চি চি গ্ৰুপত আমাৰ কি কয় আহিছিলে সেইটো ভিতৰত আটাইতকৈ ওখ ব্যক্তিজন হৈছে এজন মহাপুৰুষজন তো ইয়াক লাম্বু বুলি কোৱা হয় হাইটছে বহুত যাতে উঠা হয় তো ইয়েহে পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে আমি কেনেকৈ যাম কিহত যাম তো এইখিনি সকলোবোৰ আপোনালোকে দেখিব পাব তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে আমাৰ ডুমডুমা কলেজৰ বেষ্ট ডিল হিচাপে কিবা হেৰি পালে হেৰি দেই তো এইখিনিয়ে আমি আছিলোঁ এইটো ৰুমত ৰুমটো চাওক এতিয়া কাইলৈ যাবগৈ ওলাইছোঁ কেনেকুৱা হৈ আছে এনেকা টেঙা টেঙা মই বহুত ডিচিপ্লিন মানুহ হয় তো মোৰ বিচনা বিচনাখন দেখাই আছো এইখনে হৈছে মোৰ বিচনাখন মাতটো ভাগি আছে এইখনে হৈছে মোৰ বিচনাখন এনেকে কমচে কম এনেকে আপোনালোকে মোবাইল ওলোটা কৰি চাই ল'ব গাৰুৰ যোগাৰটো দেখাই দিছো গাৰুৰ যোগাৰটো চাওক এইটো বেগ তো ইহঁতৰ মানে মোৰ থাকি ভালকে থৈছে বাৰু সিহঁতি এইটোৱে মাৰ খালে গৈ আছো আমি কালচাৰ প্ৰগ্ৰেমলৈ তো কালচাৰ প্ৰগ্ৰেম কি আমি এয়া লৈ ল'লোঁ মৰাণ গামোচা এইফালে টঙালি চঙালি মাৰি লৈ গৈ আছো অলপ পাছত পামগৈ অডিটৰিয়াম তো আমি আছিলোঁ এন চি চি কেম্প তাত তো অডিটৰিয়ামত গৈ আছোঁ অডিটৰিয়ামত যোৱাৰ পিছত বিহু কেনেকুৱা হয় সেইটো দেখাম নিশ্চয় ৰেডি হৈ আছে সকলোৱে আছোঁ এইফালে একদম পূৰা ল'ৰাখিনি নাচিব দিছে মানে ছোৱালীখিনি ল'ৰাখিনি নাচিব দিয়াতো আজি ল'ৰাখিনি নাচিব দিছে এইফালে আমাৰ ছিনিয়ৰ মানে থাৰ্ড ইয়েৰ কেডেট হয় ছিনিয়ৰে বুলি ক'ব লাগিব তাৰপিছত আমি ইয়াত মানে বহি আছোঁ গোটেইবোৰে বহি আছোঁ মানে এইফালে আমি ধুতি পিন্ধি আছোঁ তো ধুতি সেইকাৰণে বহিব নোৱাৰোঁ তো এইখিনি আমাৰ মানে ছাৰহঁতে কিবাকিবি কৈছে আৰু এইজন আমাৰ মেইন যিজন একেবাৰে হাঁহুৱাই থাকে এইজন ছাৰ আছে লেফ্টাৰে তো আমি ইয়াত বহি আছোঁ গোটেইবোৰে ভাগৰ লাগিছে তো আমি এনেকুৱা যিটো মানে বহিবলৈ আমাৰ সুবিধা হয় তো তাত বহি আছোঁ কাৰণ ধুতি চুতি খোল খাই যাব পাৰে তো ষ্টেজত যিজন আপোনালোকে যিজন মানুহক আপোনালোকে দেখি আছে সেইজন হৈছে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ এন চি চি কেম্পৰ মুখ্য মানুহজন তো তেওঁৱে আমাক বহুতখিনি সুবিধা দিছে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল আপোনালৈ তো বহুত ঠাণ্ডা আমি ঠাণ্ডা খাই আছোঁ এতিয়া ঠাণ্ডা <laughs> গহীন গহীনৰ বহুত জিভা দেখাই গৈছে তো এইফালে আমাৰ টকৌ অমিত আগ্ৰৱাল তো আমি খাই আছোঁ ধৰণে এয়া চাওক মোবাইলটো লগাই লওক এয়া যে আগতে যিজনী ছোৱালী আছে হাওজনী তো সেইজনী মোৰ বিহু নাচত লাইক কৰিছিলে ফাইনেলি কালচাৰ প্ৰগ্ৰেম ইজ খতম কালচাৰ প্ৰগ্ৰেম খোৱাৰ মানে খতম হোৱাৰ পিছতে আমি একদম ভাত খাব লাগিব তো যোনে যেনেকৈ পাৰিছে বেলুন ফুটাইছে আমি মানে প্ৰত্যেকটো মানে কালচাৰত বেলুন ফুটোৱা হয়ে আৰু অৱশ্যে বা আমাৰ স্কুলত বা কলেজত যিকোনো ক্ষেত্ৰতে মানে প্ৰগ্ৰাম হ'লে মানে বেলুন ফুটা যায় তো এইফালে আমাৰ নাচি আছে আমাৰ টু তোমাক ওলাইছিছ বেষ্ট মানে একদম পুৰা বেষ্ট নহয় বাৰু কিন্তু মানে সকলোৰ আগত মানে লাষ্ট নকৰে একদম ইয়াত আমাৰ ডুমা কলেজত যেনেকৈ থাকে সিহঁতি মানে এতিয়া চাওক গোটেই প্ৰগ্ৰেম গোটেই শ্ব' মানে ষ্টেজটো গোটেই ডুমডুমা কলেজৰ ল'ৰাই ভৰ্তি ত' কি ক'ম আৰু ডুমডুমা কলেজ তোমালোকে জুই একে একে দুই ডুমডুমা কলেজ জুই সমজল আৰু Rahul is eating the rice and পেট ইজ ভৰ্তি টু গোয়িং টু লেটিং তো ফাইনেলি ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল আমি বিছ তাৰিখে মানে কি হৈছিলে মে বিছ তাৰিখে আমি আহি পেলাইছোঁ তো এইফালে আমি ৰাতিপুৱা এনেই অলপ খোজকাঢ়োঁ বুলি আহিলোঁ গেমটো চাই যাওঁ আকৌ এবাৰ বুলি তো এতিয়া যাবলৈ হৈ গ'ল সকলোবোৰ ফটো খিচি আছে তো এইফালে চাওঁ সকলোবোৰ পাছফালে ফটো খিচি আছে তো এইফালে খিচি আছে তো গৈ থাকোঁতে দেখা আমি এতিয়া ৰখি আছোঁ যি এন চি চি কেডেট সকলোৱে তো আঠশ আঠশ বা কিবা এটা মানে অহা যোৱা খৰচ পায় তো সেইটো কাৰণে আমি সকলোবোৰ ৰখি আছোঁ সকলোবোৰে ৰখাৰ পাছতে ৰখি আছোঁ মানে যিজন কলেজ লিডাৰ বা কলেজ চিনিয়ৰ থাকিব তো তাক দি পঠাব তো তাই মানে সেইজনে ল'ৰা যিজন কলেজ চিনিয়ৰ থাকিব ন সেই কলেজ চিনিয়ৰজনে আমাক মানে গোটেইবোৰকে মানে পইচাটো ভগাই দিব ভগাই দিব গাইজ আমি সকলোৰে বেগ চেগ ল'লোঁ মানে ৰুমৰ পৰা ওলালোঁ এতিয়ালৈকে বেগ চেগ লৈ মানে প্লে গ্ৰাউণ্ডত মানে ইয়াত উপস্থিত হ'ম তো সিয়াত মানে ছাৰহঁতে ৰিপৰ্টিং ল'ব আৰু ৰিপৰ্টিঙৰ কিবা কাৰোবাৰ থাকি গৈছে নেকি কিবা হেৰালে নেকি তো সকলোবোৰ ৰিপৰ্টিংটো ল'ব তাৰপিছত ওলাই যাম সকলোৱে ওলাই যাম তো চাই ফাইনেলি কোৱা মতে কাম আমাৰ চিনিয়ৰ কলেজ চিনিয়ৰে এইজন চমু জেলাৰ ত' পইচাবোৰ সকলোকে দি আছে মানে সকলোকে আঠশ আঠশ পইচা তো আমাৰ যিসকল ডুমডুমা কলেজৰ গৈছিলে তো তাত আঠশ আঠশ পইচা ইজন হৈছে আমাৰ ছাৰজন তো সকলোবোৰ কেইটাতে ৰখি আছে পইচাটো ল'বৰ কাৰণে তাৰপিছতে সকলোবোৰে ৰাওনা হ'ব ত' আয়ান আমাৰ এইটো গ্ৰুপটো হৈছে গোটেই গ্ৰুপটো কেইজনমানো নাই কেইজনমান যিটো লাঞ্চ ৰাতিপুৱা এইটো যিটো আহাৰ দিয়ে তো সেইটো খাবলৈ গৈছে সকলোবোৰে একদম মানে অ'টো আহিব তো আমাৰ কেম্পলৈ অ'টো আহে তো সকলোবোৰ অ'টোৱালাই জানে যে এই দিনটোত সকলোবোৰ কেতিয়া ঘূৰা ঘূৰি যাব তো সিহঁতি নিব আহিব অ'টোৱালাবোৰে তো কোৱা মতে কাম সকলোবোৰ ঘৰৰ মানে ঘূৰা ঘূৰি গৈছে ঘূৰা ঘূৰি যোৱা নাই ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে কেম্পৰ পৰা তো মোৰ বেগটো হেৰালে ক'ত থৈছিলোঁ বিচাৰি পোৱা নাই সঁচাকৈ ক'ত থাকিলে অ' এই কোনে অ' কোনে বেগটো নাই যে অ' বেগটো বেগ বেগ বেগ বেগ কোনডোখৰ হৈছিলে আমাৰ কেম্পটোৱে বিচাৰি পোৱা নাই বেগটো অ' তই ইয়াত ইয়াত থৈছিলোঁ ইয়াত অকল নিজৰ মানে সকলোবোৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে কাৰণ সকলোবোৰ বস্তু থাকি যাব পাৰে তো এইবোৰ ঘূৰা ঘূৰি গৈছে তো ছোৱালীবোৰো আহিছে এই ধৰণে হোষ্টেলৰ পৰা তো আমি যাব ওলাইছোঁ এন চি চি কেম্প ছুটি হৈ গ'ল ছুটি হোৱাৰ পিছত যাব ওলাইছোঁ এফালে আছে গোটেইখিনি আছে তো যাব ওলাইছোঁ তো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু শেষত যাওঁতে আমি কেতিয়াবা যাব পাৰোঁ কেম্পত অভাৱ কেতিয়াও নহয় কিন্তু আমি মানে খৰধৰকৈ এইবোৰ খাবলগীয়া হৈছে তো ইয়াতে তিনিটা খাইছে এইকেইজন হৈছে বেষ্ট পাৰ্টনাৰ তো আমি সকলোৱে খাইছোঁ সকলোৱে বেষ্ট পাৰ্টনাৰ কিন্তু আমি মানে কাঁহী পাই গ'লোঁ তো সিহঁতি কাঁহী নাপায় এখন পালে তো তিনিটা মাছতে বগাই খালে বিহু নাচি আছে তো বিহু এনেকুৱা পৰিৱেশ হৈছে অকল চাৰপুৰি নাচিছে তো মই আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম Thank তো শেষত আমি এইদৰে ৰখি আছোঁ এই নকৰ আমি ৰখি আছোঁ এইধৰণে তো আমাৰ গ্ৰুপটো এইটো তো আমি লাইন পাতি আছোঁ এইফালে আমাৰ চাৰ আহি আছে তো অলপ পিছতে অট' আহি আছে কিন্তু বাকীবোৰ গৈ আছে সেইকাৰণে আৰু ইহঁতে হৈছে আমাৰ ফ্ৰেণ্ড তো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বুলি কৈছে মই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এয়া চাওক ময়ো উঠি দিলোঁ আৰু উল্টাকৈ ফটো এটা কি হয় এই মোবাইলটো তো গাছ আমি এনেকে গৈ আছো তো ড্ৰাইভাৰ দাদাজনে চাগে আমনি পাইছে বহু কথা সুধি আছো তো এইফালে আছে বোলে যোৰহাটত এখন এনেকুৱা এখন চাহ বাগিচা আছে যিখন অসমৰ মানে প্ৰথমখন চাহ বাগিচা আছে তো অলপ পিছত গৈ আমি মানে পাহৰি থৈ আহিলোঁ অলপ পিছত গৈ আমি এতিয়া পামগৈ ট্ৰেইন ষ্টেচন তো মৰিয়নি ট্ৰেইন ষ্টেচন যোৱাৰ পাছত কি হয় সকলোবোৰ দেখাই আছো আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চিট ছিট খোজকাঢ়িবলৈ বহুত টান আৰু ট্ৰেইন কেইটা বজাত আহিব ট্ৰেইন দহটা বাৰত আহিব আংকল চিপছ অতিকা uncle chips Bikaji Bikash chips খাই আছোঁ তো পাৰিবলৈ মৰিয়নি ট্ৰেইন ষ্টেচন তো ট্ৰেইনখন আছে দহটা বজাত আছে তো দহটা বজাত যাবৰ কাৰণে আমি ৰেডি হৈ আছোঁ এফালে আমাৰ যিটো টিফিন দি পঠাইছিলে টিফিন নহয় আচলতে পলিথিন দি পঠাইছিলে তো পলিথিনটো এওঁ খাই দিলে সময় হৈছে নটা দহ তো নটা দহ দহ হৈছে এতিয়া দহটা বাৰত আহিব বুলি কৈছে দহটা বাৰ এতিয়াতো নটা কিমান হৈছে নটা দহ হৈছে তো নটা দহ অলপ কি কয় আৰু বহুত দেৰি ৰখিব লাগিব তো এইবোৰ আমাৰ এন চি চি কেম্পৰ পৰাই আহিছে এইটো তাই প্ৰথমে ইয়াত বহি আছে তাৰপৰা তাত আগতেওতো বহি আছে তাৰ পিছতো বহি আছে হাই তাৰপিছত তাতো বহি আছে এইখিনি গোটেইখিনি এন চি চি কেম্পলৈ আহিছিলে তো গোটেইবোৰ বহি থকা হৈছে তো এখন ট্ৰেইন ৰেডি হৈ আছে মানে ষ্টাৰ্টটো দি থৈ দিছে ষ্টাৰ্ট সাধাৰণতে দি থৈ দিয়া থাকে ট্ৰেইনো তো এখন ট্ৰেইনখন ষ্টাৰ্ট এইকেইটা লগৰবিলাক পাই গ'লহি তো ইহঁতে অহাৰ পিছত গোটেইবোৰ একেলগতে ট্ৰেইন টিকেটটো কাটিম বুলি ভাবিছোঁ তো এইফালে এইকেইজনক পাই গ'লহি গৰুকেইটা এইকেইটা এইকেইটা পাই গ'ল সি তাৰপিছত এইবোৰ কেডেটবোৰে হয় বেছিভাগ ইয়াত কেডেটে আছে গোটেইবিলাক কেডেটে কেডেট কেডেটে কেডেট তো এইফালে আটাইতকৈ আমাৰ এন চি কেডেট লাম্বু এইটো পিছফালে দেখিছে নাই এইটো পিছফালে এইটো এইটো এইটো লাম্বু ক'ত ক'ত কি কি আছে চাই গৈছোঁ মৰিয়ন ষ্টেচন মৰিয়ন ষ্টেচন অঁ এইফালে এই ইয়াত টিকেট টিকট ইয়াত কাটিব পাৰিব আপোনালোকে তো টিকেট চিকেট কটা হৈ গ'ল অলপ অসুবিধা এটা হৈছিলে তো অসুবিধা ইমানটো হোৱা নাই তো এতিয়া ওলাই যাওঁ মজাকে আমাৰ দ্বীপজ্যোতি বেছি খুচুৰা নাই আছে তো খুচুৰা দিবৰ কাৰণে নহ'ল তো দ্বীপজ্যোতি দ্বীপজ্যোতি মানে বেছি উলপাত কিমান দেৰি ৰখিম হে কিমান দেৰি ৰখিম নটা সাতাইছ হৈ গ'ল তাৰপিছত নটা সাতাইছ হৈ গ'ল কিমান দেৰি ৰখিম সেই আমনি লাগি গৈছে গোটেইবোৰ ৰখি আছে এইবোৰ ৰখ অ' এইখিনি আমাৰ ক্ৰেডিটে হয় আমাৰ নহয় মানে আমাৰ লগত একেলগতে কেম্প কৰা ক্ৰেডিট হয় তাৰপিছত এইকেইটা একেলগতে মানে কেম্প কৰা হয় আমি তাৰ আগত আছে সৌখিনি যে দেখিছে নাই এইখিনি এইখিনি এইখিনি এইখিনি মানে একেই হয় তাৰপৰা দিছিলে কেক দি পঠাইছিলে পানী বটল এটা দিছে তাৰপিছত আৰু দেখাইছোঁ আৰু আনবক্সিং কৰি দিছোঁ তাৰপিছতে এইবোৰ এনেকৈ আৰু কি কয় এইবোৰ তো মেংগ' ফৰ্টি এনেই মেংগ' ফৰ্টি পিছফালে আছে তো এনেকুৱাকৈ দিলে এইখিনি খাবলৈ টয়লেট কাৰণে আহে টয়লেট টয়লেট इधर से इधर से गिरा दिया ফাৰ্ষ্ট পইণ্টত নহ'ল আমি ছেকেণ্ড পইণ্টলৈ গৈ আছোঁ তাত ৰেল আহিব বোলে সেইফালে দিছ ইজ ডুনুমা কলেজ आगे जाके क्या करेगा पीछे বিভিন্ন আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে আমি আহি আছোঁ এতিয়া আহি আমি দুই নম্বৰ প্লেটফৰ্মৰ পাইছোঁ দুই নম্বৰ প্লেটফৰ্মৰ পোৱাৰ পিছত আমি ডাইৰেক্ট তিনিচুকীয়া ষ্টেচনত নামিমগৈ তাৰপাছত Jesus, du Nummer Answer the correct. So back in his heart, he will go. কৰ্মী লৈ আছো টেন্টটো ফুৰ্তি কৰা হৈ গ'ল এতিয়া শুনো আমি বহুত ভাল কৰিলো তাৰপিছত আমি ইয়াত মৰিয়নিছ জংচন ত' কিবা এটা খাবলৈ লৈছোঁ খোৱাৰ পিছতে আৰু গৈ থাকিম তো ট্ৰেইনত উঠি আছো তো ৰাওনা হৈ আছে এফালে ইয়াৰ পৰা তো আমি ইয়াত এয়া পানী বটল আৰু ইয়াৰ আমাৰ বিক্ৰম ভাই চিপ্স খাই আছে তাৰপিছত কি কয় বহি আছো ভাগৰ লাগিছে এইবোৰতো এনেকে আৰু ফাইনেলি তিনিচুকীয়া ষ্টেচন তো তিনিচুকীয়াৰ পৰা বাছত ঘৰলৈ আহিম ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে মোক আৰু দেখিব নাপায় অন্য এটা ব্লগ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখিব পাব যদিহে আপুনি নতুনকৈ চেনেলটো আহিছে subscribe like and share share নকৰিলেও লাইক কৰি দিলে হ'ব ঠিকে